Pro, ich verstehe. Doch, ich guck, ich mach das wie ein Profi. Ja. au, au. Äh, oh, Äh, nee, nee, nee. Bleib hier.